Demagun naiz ezin den tortura deskriba. Torturatuak direla milaka guztira. Alegian osatu duten perspektiba nolatan izango da guretzat aski ba garaia orain data berandu egida bost egunen itzala zenbat urte dira garaya orain data, vengo vengo secar de sagún, itzala argira. Los primeros cálculos hacen pensar que sobre mil personas han sido torturadas en Navarra se dice fácil, pero Navarra es bastante pequeña para el tamaño de esta lacra, para tanto dolor, tantas heridas sin reconocer y tantas heridas sin, sanar. Y lo decimos con conocimiento de causa. los organismos pro derechos humanos internacionales con quienes estamos en contacto se asustan al conocer la población de Navarra y el porcentaje de torturados. Aiekin eta Nafar gizarte guztiarekin egongo gara ekainaren hogeita bostean, hiru aldarrikapen simple eginez. Simple, baina ezinbestekoak. Aitortza, erreparazioa eta berriro ezgertatzeko bermea. Ez da asko eskatzen digutena eta benetan asko da denoi pasatu zaigu egunen batean egia esan eta sinisten ez digutela, edo inorke sinistea. Badakigu hori semingarria den, beraz imaginatu dezakegu, imaginatzen zaila gaitezke zer den hori torturak badira deklaratzen ditugun egia. Aitortza ezinbestekoa da eta egia modu zientifikoan ikertu daiteke, behar diren berme guztiekin, aitortza egin daiteke eta aitortza egin behar da erreparazioa eskatzen dute tortura jasan dituzten personek, esperientzia horren memoriarekin betiko bizi behar duten gizon eta emakumeek eta ez da asko eskatzea. Egia diotela deklaratzea, denok dakigulako egia dela. Laguntza merezi dutela aitortzea merezi dutelako eta pausu bat ematea. pausu ERA hor ORBAT era DE honetako institucional institucionala berriz gertatuko estela bermatzeko. Me gustaría convocar a la mayor cantidad de gente que se sumen a este manifiesto con su firma y a que estén y apoyen la manifestación que se hará en Iruña el 25 de junio em, para decir que algo ilegal y horrible que sabemos que pasó no estuvo bien, que dejó huellas y que no devolverá a pasar.